De mano de la luna hacia mi libertad. Cansada de tanto andar, la música me mece en su cuna y aprende a volar. que quiero a partir de mi garganta. A partir de mi de noche con la luna detrás. Me tiró del pelo, me mando a callar. soñar. La de mi garganta. A partir de mí, y a partir de mí.